Today I am going to tell you about a COVID-19 data analysis with Excel. COVID-19 की data analysis आप Excel में भी कर सकते हैं लोग Python और different data science के instrument use करते हैं जिसके through data analysis करते हैं और online भी obs में भी करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले एक जनवरी तीस जनवरी जनवरी को कोरोना वायरस केस आया था जो तीन मेडिकल आदमी केरल में आए थे उनकी वजह से कोरोना आया था लेकिन उस समय हमारे पास रिकवरी और डेथ रेट बिल्कुल कम थी इवन एक अप्रैल 2020 तक हमारे पास नौ सौ अट्ठानवे केसेस थे जिसमें अट्ठावन की डेथ हुई थी और 148 जो थे वो रिकवर हो गए थे लेकिन आज ये आलम है कि एक अप्रैल 2021 में वही बढ़ कर के इतना तिगना चौगना केसेस हो गया जिसमें से एक करोड़ तेईस लाख तीन हजार एक सौ इकतीस केस आपका एक्टिव है और एक लाख तिरसठ हजार तीन सौ छियानवे आपका डेथ हो चुकी जिसमें से एक करोड़ पंद्रह लाख पच्चीस हजार उनतालीस केसेस जो है आपके डेथ हो रिकवर हो चुके हैं अभी आज का आलम यह है कि पाँच चार बीस इक्कीस में मतलब चार मई को आपके केस दो करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठासी अट्ठाई दो करोड़ दो लाख बयासी हज़ार आठ सौ तैंतीस हो गए और डेथ हमारी दो लाख बाईस हज़ार चार सौ आठ हो गई और रिकवर केस आपका एक करोड़ छाछठ हजार तेरह छाछठ लाख तेरह हजार दो सौ बानवे रुपये तो इस तरह से हमारे केसेस इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि अब उसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि तो हम लोग के पास पहले की अपेक्षा हम लोग के पास अभी दो वैक्सीन है और काफ़ी फैसिलिटी पहले से अधिक है लेकिन और कंट्री भी हमारे बाईस कंट्री हमको हेल्प कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको लॉकडाउन लगा फिर भी इंडिया को लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि केसेस डबल म्यूटेंट आने की वजह से वायरस के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे और यंग एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो be careful young people you have to suffer if you want follow the rules of lockdown तो लॉकडाउन में आप लोग प्लीज़ बाहर मत निकलिए मास्क लगाइए और गर्म पानी पीते रहिए और किसी के संपर्क में ज़्यादा ना आए और हाथ धोते रहिए और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर्स को दिखाइए आपका अगर कोरोना हो जाता तो ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल ही में ठीक हो अगर माइल्ड केस है तो वो घर पे भी ठीक हो सकता है अभी एक करोड़ से ये दो करोड़ के लेवल पे पहुंच गया कल तक उन्नीस था अभी दो करोड़ तक ये आ चुका है दो करोड़ मतलब बहुत माने रखता है अब तुरंत आज का जो डेटा हमने लिया है वो चार मई का डेटा है जिसमें उन्होंने टोटल केस दो करोड़ दो लाख बयासी हज़ार आठ सौ तैतीस बताया है जिसमें eighty one point nine one percent recover हो गया सत्रह परसेंट आपका एक्टिव है और one point one zero percent आपकी डेथ हो चुकी है जिसको उन्होंने मैप में शो किया है जिसमें पाँच हज़ार से कम वाले एकदम लाइट मूव है उससे डार्क मूव में पाँच हज़ार से पचास हज़ार वाले आ रहे हैं उससे डार्क मूव में पचास हज़ार से एक लाख वाले आ रहे हैं फिर उससे डार्क मूव में आपका एक लाख से दो एक लाख से दो लाख के बीच में एक्टिव केस आ रहे हैं और उस उससे डार्क वाले में दो लाख से ऊपर के केसेस आ रहे हैं जिसमें से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक केरल ये सारे के कर्नाटक जैसी जगह पे पंजाब कर्नाटक ये सब जगह पे ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं तो so, उसके इन्होंने टेबल दे रखी है जिसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है तो पंजाब में 2.4 परसेंट महाराष्ट्र में 1.5 परसेंट फिर उसके बाद आपका ये उत्तराखंड में भी 1.5 परसेंट है फिर आपका वेस्ट बंगाल में 1.3 परसेंट लोग मर रहे हैं 1.4 परसेंट दिल्ली में मर रहे हैं 1.2 परसेंट तमिलनाडु में मर रहे हैं 1 परसेंट आपके कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं तो इस तरह से आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं अभी एक्टिव केस सबसे ज़्यादा कहाँ हैं आप ये देख सकते हैं ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है इस समय उसके बाद आपका कर्नाटक आ रहा है फिर कर्नाटक के बाद आपका गुजरात आ रहा है फिर गुजरात के बाद ये आपका उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में राजस्थान के बाद उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा आ रहा है उसके बाद आपका 24 परसेंट झारखंड में है और 24 परसेंट ही आपका गुजरात में है तो इस तरह से इस डेटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और जो बाकी स्टेट्स का नहीं लिया वहाँ पर बहुत कम एक्टिव केस और बहुत कम डेथ हो रही है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कोरोना वायरस है जहाँ हमको जैसा पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिकवर हो रहेंगे महाराष्ट्र में रिकवर भी ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा आसाम में रिकवर हो रहे हैं उसके बाद उड़ीसा में रिकवर हो रहे हैं फिर इसके बाद आपका महारा ये तमिलनाडु में रिकवर आसाम और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो इसके बाद उड़ीसा में हो रहा है और आंध्र प्रदेश में हो रहा है तो इसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में रिकवर हो रहा है दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिकवर और 91 परसेंट दिल्ली में रिकवर हो रहा है फिर भी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और चीज़ों की कमी वैक्सीन की कमी हो रही काला बाजारी हो रही है लोग बिना ऑक्सीजन और बिना वैक्सीन के मर जा रहे हैं लोगों को आने जाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही एम्बुलेंस वाले भी पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो आप लोग खुद ही घर पर रहिए ये सब नौबत ही ना आए कि आपको कोरोना वायरस हो और आप प्रॉब्लम में फंसी है तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और ये डेटा को हम लोग इस डेटा को हम लोग शीट में भी चार्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से देखिए अलग अलग एक्टिव केस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फिर कर्नाटक में फिर केरला में फिर उत्तर प्रदेश में फिर राजस्थान में फिर गुजरात में ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है सबसे कम अंडमान लक्षद्वीप मिजोरम लद्दाख अरुणाचल नागालैंड त्रिपुरा दादर हवेली सिक्किम मेघालय मणिपुर चंडीगढ़ चंडीगढ़ पांडिचेरी हिमाचल प्रदेश गोवा आसाम यहाँ से आपको समझ लीजिए एकदम ना के बराबर है लोगों के कोविड केसेस और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फिर कर्नाटक फिर केरल फिर उत्तर प्रदेश फिर राजस्थान फिर गुजरात फिर आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु फिर छत्तीसगढ़ फिर वेस्ट बंगाल फिर बिहार फिर हरियाणा तब दिल्ली आया क्यों क्योंकि दिल्ली में रिकवर रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन डेथ भी हो रही है अब सबसे ज़्यादा रिकवर देखिए दिल्ली में हुआ है महाराष्ट्र में भी हुआ है लेकिन जिस हिसाब से उसकी केसेस है उस हिसाब से उसमें रिकवर सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुआ है तो फिर इसके महाराष्ट्र कर्नाटक ये सारा पिछली जिसमें ज़्यादा रिकवर हुआ उसका कर्व ऊपर है अब यहाँ देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रिकवर हुआ लेकिन राजस्थान और गुजरात में रिकवरी रेट बहुत ख़राब है उत्तर प्रदेश में फिर भी ठीक है लेकिन केरल में उससे अच्छी है केरल में दिल्ली से भी अच्छी रिकवरी हो रही है केरल में प्रिकॉशन लोग सबसे ज़्यादा केरल में प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं क्योंकि जितने केस है उस हिसाब से रिकवरी बहुत अधिक अच्छी हो रही है अब डेथ के केस में देख लीजिए डेथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है ये महाराष्ट्र में इस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया so this is all today viewers you can analyse the data on internet by taking the information from internet इसमें सी फॉर्म में फाइल मिलती है जिसको आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं और लाइव भी आप उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं बार बार आपको डेटा लेना नहीं पड़ेगा अगर आप कहिएगा तो हम इंपोर्ट करके भी डेटा बता देंगे कि कैसे लेते हैं ये तो हमने डाउनलोड करके डेटा इसमें सिंपल पेस्ट किया है आप लाइव भी इसको देख सकते हैं हर सेकेंड आपका ये रिफ्रेश होता रहेगा डेटा अगर आप ओ यूज़ करते हैं या आप पाइथन में इसको करते हैं तो आप उस डेटा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं जिसमें डेटा साइंस में आपको मैट प्लॉट सीखना पड़ेगा पाइथन में जिसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हमने सिंपल इसलिए बताया क्योंकि एक्सेल तो सभी को आता है पाइथन हर कोई नहीं कर पाता है और ना ही इतनी फैसिलिटी हर किसी के पास होती है कि उतना सॉफ्टवेयर वो लोड कर पाए so this is all today if you like it please share and subscribe and be careful please घर पे ही रहिए मास्क लगाइए हाथ धोइए सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए thank you viewer this is all today if you like